Nabi Lut berdoa, wahai Tuhanku, selamatkan daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa yang mereka lakukan. Ni doa ni lah yang Allah Taala terima. Minta wi selamat diri dia dan keluarga dia. Keluarga di sini maksudnya yang ikut yang taat. Kalaulah keluarga yang tak tuku, yang tak ikut dan tak taat tidak dianggap sebagai keluarga. Sebab apa tu? Sebab Nabi Nuh sendiri ni sebut dah Nabi Nuh. Dia ya, saya kepada anak dia hendak tergelar di dalam air banjir besar. Nabi Nuh royak kepada Allah. Wahai Allah, aku saya kepada anakku. Dia adalah keluarga aku. Tapi Allah royak innahu laisa min ahlik sesungguhnya anakmu hak deraka sat ni bukan keluargamu ha tu Allah sendiri buat keputusan innahu laisa min ahlik بالله من الشيطان الرجيم قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ayat 198 sampai 175 surah asy-syu'ara. Kita sambung kisah Nabi Lut dengan kaum dia yang durhaka dan membuat amalan yang luar daripada biasa tabiat manusia buat iaitu nya liwat liwat iaitu jimuk laki dengan lelaki nah eh, jimuk lelaki dengan lelaki Nabi Lut nasihat kepada kaum dia sesungguhnya aku dari orang-orang yang bencikan perbuatan kamu yang keji itu Nabi Lut berdoa wahai Tuhanku selamatkan daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa yang mereka lakukan ni doa ni lah yang Allah Ta'ala terima minta selamat diri dia dan keluarga dia. Keluarga di sini maksudnya yang ikut yang taat. Kalaulah keluarga yang tak tuku, yang tak ikut dan tak taat tidak dianggap sebagai keluarga. Sebab apa tu? Sebab Nabi Nuh sendiri ni sebut dah Nabi Nuh dia ya, saya kepada anak dia hendak tergelar di dalam air banjir besar. Nabi Nuh royak kepada Allah. Wahai Allah, aku sayang kepada anakku. Dia adalah keluarga aku. Tapi Allah royak. Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya, anakmu, hak diraka saat ini, bukan keluarga mu. Itu ha, Allah sendiri buat keputusan. Innahu laisa min ahlik. Lepas tu, supaya juga, doa yang Nabi Lut berdoa, minta supaya dia dan keluarganya serta pengikut orang-orang hak berimej dengan dia berjaya, berselamat. Allah pun raya fanajainahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya sekalian hubung selalu dah. Ayat 71 dengan atau 170 dengan 171 hubung lalu illa ajuzan fil ghabirin kecuali seorang perempuan tua siapa sini ni bini Nabi Lut orang tino tua yang dimaksudkan di sini ialah isterinya kerana ia tidak mahu berime bukan keluarga tu ya keluarga-keluarga ni orang apa sain duduk dalam lam tular dia panggil duduk dalam perahu tular kalau kecek mudah-mudah pergi mana-mana buat gapa-gapa sekali belakang berime to'ak juru baik tapi kalau lah ada keluarga kita yang tak to'ak saya misal mudah-mudah keluarga kita ada seorang jatuh murtad tubik daripada agama Islam kita nasihat dah royak dah tapi dia tak say lagi klik kepada Islam ha, tu bukan keluarga tu walaupun nama tayat gi apa ni gi ceng di ampe di teseban royak katanya ni anak kita sailiat kita enam sekun ikutlah nak kata gapo tapi di sisi ugamu orang yang keluar daripada ugamu ni adalah bukan keluarga dan kalau kira pasal sako orang yang keluar daripada Islam tak boleh makan rasa ko. Supo juga dengan orang bunuh. Orang dia bunuh mak ataupun bunuh pok maka dia haram terima sako Nabi royak sepatah la yarithul qatil. Orang yang bunuh tak boleh menerima sako Gitulah juga. Isteri Nabi Lut ni adalah orang diraka, orang khianat maka Tuhan mitu katanya dia ahli keluarga Nabi Lut masya-Allah kemudian kami hancurkan yang lain dari pengikut-pengikut Nabi Lut iaitu apa Beracu, orang hak diraka siapa saja yang tak taat kufur maka tak tinggal walaupun seorang tak tinggal walaupun sore. Turun pada waktu tu tunya hujan batu. Hujan batu betul-betul. Bukan hujan air jadi batu dah. Turun ke atas. Orang yang diraka. Sehingga dalam tafsir katanya. Nama tu ada siap-siap dah. Di batu tu. Nak jatuh atas apa. Mai plat. Sebab Allah sengaja nak peracur manusia tak siwi ada selepas pada tu manusia hok pasal mikir pelat-pelat nak jimuk uh, jatah sama jatah maka Allah Taala royak di dalam surah lain faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim min tin dan kami jadikan bumi saat ni hok atas jadi bawah hok bawah jadi atas bolepas pada tu waktu turun pula hujan batu supaya klop kamu buat ni tak sewi hidup dah Masya Allah dan kami hujani mereka dengan hujan azab yang membinasakan maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi amaran ha, ni semua rasul-rasul <clears throat> ya goyak dulu amare ajari Allah kepada kaum Lepas tu setiap umat ni Tuhan tak waktu dengan azab kecuali Tuhan sapa rasul dulu. Tuhan ayat di dalam suratul Isra, "Wa ma arsalnaka" apa tu kan? "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mengazabkan mana-mana kau, mana-mana kumpulan manusia sehingga kami hatta rasul dulu gi, gi kecek, gi royak, gi mengajar, gi tunjuk jalan yang sebenar. Tapi orang yang duduk situ tak seterima, barulah Tuhan waktu turun azab. Lepas-lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kiamat, tak ada dah rasul. Tak ada dah nabi. Orang yang terima saka nabi itulah kena jalan tugas sebagai tugas rasul, tugas nabi. Siapa tu? Iaitu nya ulama. Sebab tu nabi ya al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama ni adalah orang yang makan saka Nabi. Nabi-nabi rasul-rasul ni lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Rasul-rasul dia tidak tinggal saka duit dirham dan duit dina. Innama warathul ilm. Tapi rasul-rasul semua dia tinggal sakanya iaitu ilmu. Sebab tu orang ada tu hawi ilmu adalah orang tu yang terima saka. Pas saka ni ya ada banyak, ada sikit. Cuba kita gambar. Kita ada terima saka daripada mak pak. Ada hak boleh sikit, ada hak boleh banyak. Ilmu pun serupa juga dengan Allah Taala bagi kepada manusia. Ada orang tu boleh sikit, ada orang tu boleh banyak. Ilmu yang paling mulia sekali iaitu ilmu Al-Quranul Karim. Ilmu hadis-hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Lepas tu ilmu-ilmu lain yang Allah Ta'ala bagi <clears throat> kepada mana-mana orang yang Allah kehendak nak jadi molek, kehendak baik, maka Allah Ta'ala capok orang tu jadi orang alim. Klik kepada ayat ni semula. Bila kita puting ha manusia yang diraka kepada Allah Ta'ala. Kalau zaman-zaman dulu, rasul-rasul ada. Tapi zaman kita ni selepas daripada Nabi Muhammad meninggal dunia dah mati dah maka orang hak jadi ulama tu lah, kena duk nasihat kepada umat kena royak kena nasihat tunjuk ajar pas ulama-ulama pula ya kena adanya akhlak ada adab ada teknik nekan son ada witi molek dia mengajar manusia bukan duk maki bukan duk peruduh bukan duk jadi pucah pecah belah bukan gatu bukan gani Ulama ni adalah orang yang dihormati dan disanjungi. Tu ulama. Sebab itulah orang-orang hijau apa? Ulama-ulama ni adalah orang yang hijau, hijau eh nabi, hijau eh rasul, kena sabar banyak. Jangan gaduh top topto. Jangan buruk akhlak. Kalau kita kecek bahasa kapung mudah-mudah, ulama-ulama orang-orang alim jangan berih. Nah tu bahasa kapung tu. Jangan duduk pasang nampak serupa dengan orang tamada. Ulama dia kena ada maqam dia. Maqam maknanya siapa kita nak terjemuh? Adanya kehormatan yang ada pada diri dia. Jangan jangan lop diri siapa ke orang tak hormat langsung. Sebab tu ulama-ulama ni kalau nak kecek kelola boleh sikit-sikit tapi jangan siapa ke lop kiat kong tu eh siapa ke orang tak hormat langsung nampak dia duduk mengajar tapi baru duduk di kedai kopi hmm, supaya dengan saya orang ramai boleh nah, ha, ini saya tambah di atas benda-benda yang ada di dada ni. gitulah Allah Ta'ala peracur kaum nabi-nabi apa ni kaum orang-orang zami-zami dahulu mengikut keadaan eh, setengah-setengah kena ribut setengah kena boh setengah di ditergelai di dalam dalam apa ni laut ditelai oleh bombing Lepas tu, di balik bombing ni, kaum Nabi Lut, tak pernah lagi Allah Ta'ala seksa manusia supenganing di muka dunia pada zaman itu. Sebab Allah Ta'ala tak sewi ador manusia jenis pasang main jatah sama jatah. Tapi mari timur di dunia pada sekarang ni, Masya Allah, seluruh dunia. Zina ni tukwit nanti. Cuba kita gambar, jaduk jalan, tek, tek, tek, tek manusia duk berzina tuk nanti. manusia duk main jatah sama jatah tino sama tino wallahu alam kita tak pandai nak bila tapi gambar katanya manusia duk buat benda pelak-pelak dengan mabuk kaya go tu go ni diraka kepada Allah ni Allah siya malah tak ada kira negeri mana-mana adalah sikit sebanyak yang orang duk deraka kepada Allah. Tuhan apa ayat? Inna fi dzalika Ayah Highlight ayat yang duduk sini. tiak tiak kisah yang Tuhan royak, inna fi dzalika laayah. Ayah tu. Ayah tu bukan arti ayat Quran. Walaupun ayah tu maksudnya ayat Quran, tapi bukan bukan maksud di sini ayat Quran. Sesungguhnya peristiwa yang demikian mengandungi satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Ayah-ayah di sini artinya alamat tanda bukti yang nyata katanya Allah Taala dia janji gapo maka dia buat. Apa tu? Ada satu ayat di dalam akhir surah Ibrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan mung duk skor katanya Allah lupa daripada apa yang orang-orang zoling duk buat di atas muka dunia. Allah. Orang zoling banyak atas muka dunia. Lepas tu akibat puak-puak dia ia akan terima sendiri iaitu akibat buruk. Dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Allah ada Allah dah manusia banyaknya tak say beriman tak senop nop nop diri dia kepada Allah akhir sekali wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad dialah jua yang maha kuasa lagi amat mengasihani walaupun manusia duduk diraka duduk diraka tapi Allah Ta'ala tingkai setiap kisah iaitunya Al-Aziz iaitunya perkasa perkasa-perkasa ni maknanya gagah hanalai lebih tapi Ar-Rahim iaitu mengasihani wi ma'ah sokmu kepada manusia walaupun manusia diraka tapi kalaulah manusia tu kembali klik semula kepada jalan yang betul maka Allah Ta'ala pun sama kita pun harap lagu tu lah Nah, beuang na beuang lang kita tiap-tiap orang ni ada berlaku sejarah. Maka hak tak tak molek kita minta semua ampun supaya Allah ampun dosa kita. Kita duduk di atas jalan yang betul yang benar. Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.